גייס! אני מאוד שמח להזמין אתכם לכנס נוח חגיגי. בכנס הזה אנחנו הולכים להלל ולהשתחוות. בכנס הזה תוכל גם לשמוע מה האדון רוצה ממך. המטרה של כנס קנדי היא לאחד את כל הנוער המאמין של ישראל. וזה למה אתה צריך לבוא בחמישי למרץ בשעה חמש, להכין את הלב שלך, כי יהיה פה חזק. אנחנו עולים לשלב הבא, אנחנו מתחילים לפעול בבתי ספר ובחוץ. זה זמן מאוד מיוחד בשביל להתחיל להתפלל עבור החברים בכיתה. בגלל שזה כנס נוער חגיגי, תבואו בקופסים.